Witam, właśnie znajdujemy się obok Lidla. Zobaczymy zaraz co uda nam się znaleźć w takich właśnie boksach. Tutaj naprawdę podobnie nie wejdziemy, bo on jest zamykany, ale z drugiej strony jest jest e, ogólnodostępny świetnik, tam też często wyrzucają różne rzeczy. Witam, właśnie znajdujemy się za Lidlem, jednym z marketów. Zobaczcie co można zobaczyć znaleźć, co jest wyrzucane. taki śledzie. Wszystko parę dni po terminach. Patrzcie, problem gospodarowania jedzeniem jest nagminny. Miliony rzeczy zostaje po prostu wyrzucanych. Tutaj jesteśmy na niektórym krakowskim sklepie. Tak to właśnie wygląda. Cukry. Zostały chwilę temu wyrzucone. Witamy w następnym sklepie. Popatrzcie, znowu całkiem dobre jedzenie. Problem żywności. Program nie pomoże winiowo z Banku Żywności. Aktualne są to płatki są tak zajebiście dobre, że ludzie się ich pozbywają. Nic mi się nie dziwię, jest to w smaku ohydne. Witam, właśnie jesteśmy na ulicy Telimene 17. Zobaczcie, co możemy spotkać. Wrzucamy cateringu. W ogóle nieodpakowane obiadem. Ważne jeszcze.